想念谁的脸，触及海角的天边，忽然的森林，在那遥远的地点，我看见恋人幸福的光景。我祈祷拥有一个。 少年种在心中，信念丝毫未减，一句“这个少年还是最初那张脸”，终于等到响起了下课铃，已经约好在操场等你。夏天真的是闷的可以，带你去吃草莓冰淇淋。如果你也一定会心情，我为你的笑容远。